assalomu alaykum mana azizlar bir buqamiz bor ekan o'n to'rt ming somon deyishyapti boqilgan uyda cho'rda azor somoniy mana em xurdagi moli kalomdas marhamat tomosha qiling beraveramiz mana kunjara xurdagi em xurdagi moli kalom un Мархамат, мана. Живой без. Ortiq ko'rilmagan oli. Maqsad mana telefon raqamlarini qo'yamiz. Ko'ringlar, tomosha. Mana mol bizneslar bo'lsa, marhamat tomosha qilib ko'ringlar. Telefon qilinglar, marhamat. Macho Gabzanenko. Go chanda merava. Marhamat ina. Tomosha qiling, bacho. гов дусола шидагӣ не соли ина моли боқидагӣ марҳама тамошо кунед говоли дусола шидагӣ нест ина ҳамқа шух будаст лекин барои гӯш нағз ина тамошо кунед ина ҳана азиза ташқарга чиқарамиз бо тамошо кунед ина اینا بیرون میبرون اینا تماشا کنیم بچه ها اینا مال باقیدگی اوش اوش اینا بچه ها گوه بینین sizga nima qilib aytdi sen eskarga mast bo'ldida erkalanib ketdi erkalandida ina boqay dusola bachao tomosha qiling чорда ҳазор сомонӣ оқай боқидагӣ ҳар бияк марҳамат тамошо кунед yaxshi boqilgan ekan a yaxshi qizim o'zi qara o'zi nima qiladi Vush, vush, vush, vush. Mishka, mishka, mishka, mishka. Mishka. Mana azizlar, uy sharoitda mol boqish ajoyib mollari bor ekan. mana Mayda yosh buqqachalar ham bor ekan. sigirlari bor ekan yana marhamat hamma mana maydagina ho'kizchasi bor ekan mana buqalari buqay furushi shoda azor somon marhamat endi g'unojinlar ham bor ekan Hoş. Hoş, hoş.